It's your, your boy Viki. Leo nimeamua nitembee maeneo ya Kaa West. Uh -huh. Ni hoji kaboi kengine hapa anaitwa Kito. Ame trend sana. Sasa Kito ni aje? Ah, mi niko poa tena sana bro. Uko fiti? Ah, mi niko fitini. Eh, yeah. mi niko fiti. Leo nimekuja huku ni kuhoji kidogo sijui kawa uko ready ah, I'm always ever ready maswali mimi uko ready najibu, baidha eh. kuna kitu naona social media sana ina trend umeoa mimi sasa naona historia ya kuoa hiyo usiwahi niuliza kwa kamera kitu ya kwanza kwa sababu mimi mwenyewe sijulikani kama nimeoa ama sijaoa mm. na hakuna mtu ameaijua kama mi nimeoa ama sijaoa unaona mm. so, na kuna demu mwingine alikuwa amekupost ati sijui umekunywa sumu, sijui boy de mwingine anakucheza. Sasa huyo dem anakuchezea anakucheza ama bado mko naye? history ya kunywa sumu mi hadi sijui ilitoka wapi. Juu story ikipostiwa ati mimi nimekunywa sumu, hmm. By the way nilikuwa kazini. Mimi nikasikia tu nimepigiwa simu. Unajua mimi natembeanga na players Mm. mi nakwanga fundi wa stima mm. tuachane na hizi stori zenye mnaona hizi za ati mi nafanya interview kwa youtube na mara facebook wa, na, na tiktok hizo inakuanga tu kazi yenye nafanya kando lakini mimi mm. Sa, mimi nakuanga fundi wa stima naweza tengeneza stima kitu ya kwanza na sijasomea kutengeneza stima mm. mi nilikuwa tu kwa kazi yangu nasikia tu krr, krr, vipi bro ni aje tunasikia uko hosi mara umekunywa sumu mi nikawambia mm. baidha mi sitakunywa sumu juu mimi demu ukiniacha umeniacha ama tukiachana tumeachana but history ya kusema ati mimi nilikunywa sumu hiyo ilikuwa story ya uongo bro si kujua na hiyo kitu hata sikuwahi happen na hata sijui story ilifika aje huko hmm. kwa hizo stories za kupost kwa social media ati mimi nimekunywa sumu mimi si kuwahi kunywa sumu hujawahi kunywa sumu sijawahi na hata sitawahi fanya kitu kama hiyo kuna watu wengi wananihitaji by that so kukunywa sumu ati juu ya demu hiyo ni ujinga huyo demu sijui anajiita anajiita Irene bado mna date ama kuna venye ama Unajua mimi ama huyo boy alikunyang'anya mimi kudate na Irene mm atu, atu, atu date tena mm hatudate maybe kama ni kufanya shughuli zingine mi nafanya shughuli zingine but hatudate juu sinzio kitu ihappen ya kuchitiana ama ya kunichiti by the end alinichit ndaongea kwa kamera hata kama ataochii video ataofanya mm. hakuna mm. kitu atanifanya ni yeye alinichit mm. so mi nikaona mi mwanamke kunichiti by the it hurts demu kukuchiti lazima utafanya follow up ukuje uone itakuwaje lakini utafika mahali utazoea na utaachana na hiyo story mm. alinichit na tukaachana Unataka kusema saa hii umkrashi? ah, mi siwezi mkrashia. Unajua sasa uwezi krashia demu ulikuwa naye. Mm. Mi hata sasa nikiona akiposti vitu zake ama akifanya je, siwezi mkrashia. Unaona? Mm. Juu sina hadi hata mi sina feelings zake ama mi saa hizi na move on na vitu zingine. Saa saa hii una date? Mi saa hii kudate. Hmm. Hiyo ni swali ngumu kwa kuniuliza kwa sababu saa hizi saa hizi sioni kama niko kwa relation, lakini kuna kama mtu kamenikunywa mahali sana. Mm, yeah, amenikunywa kaa supu. Sasa nikuulize baidha, nini imewahi kukufanyikia na dem? Kitu dem, kama tuseme like dem amewahi kukutenda ama kitu yenye demu nitenda ni kitu kimo mm. kitu kimoja bro, hii naye siwezi sahau mm. Kuna siku demu alikuja kwangu, sasa huyu demu alikuwa ball <laughs> sitasema ni nani mm. Akakuja sasa, unaona sasa kabol kamefika miezi kaa ine hapo, but sio yangu, but sasa unaona lazima tumependana mm. sio yangu sasa huyu demu akakuja sijui anakuanga na cravens Inaitwa aje cravens ama ma cravings? director anacheka sasa hizo hizo vitu mm. udemu akakuja kwa nyumba nikamwambia sio juu naenda kazi usiku sasa hii sikuwa naenda kazi ya stima nilikuwa naenda kufanya kazi nyingine mm. so kufika nikamwambia hey, ni aje saa hii wesu tupike tukule akaniambia haezi kula akosa saa ako sawa nikamuuliza wewe mimi naenda kazi usiku hmm. hii mm. kitu sema kitu tutakula kama ni mboga mi nilete tuku akasema ya akuli yako sawa mm. mi nikamwambia okay we la, lala we lala mi nikitoka nikienda kazi ndakuamusha mm. hati chai ukunywa akasema hati chai mi sikunywi mm. so mi jamaa nikasema mi mayai mbili itanito itanitosha ah, mi nikaenda nikanunua mayai ngapi mbili nikakuja nikaunda kaugali mm. kumbe sijua alikuwa ananuuzia <laughs> wakali ugali kaliiva, mimi naweka tu tumayai twangu kwa sahani hapo, na tunyanya, naona anaamka, ananiambia bebu, pia mimi nakula mm. <laughs> Kamwambia si ulikataa kukula eh? Mm. ulikataa kukula mm. mbona saa hizi sasa uanze kuniambia unakula hii ugali ndoko na mayai ndoko? Unaona mimi mm. kitu nilimwambia, mm. nimwambia wewe toka twende <laughs> serious. Ukafukuza tu mrembo hivyo. <laughs> Hiyo ndo story mimi nilimwambia twende, juu wewe huwezi kula hii ugali. Jua, eh? uko na hakika huyo dem si wako ah, si, si wangu si mm. ile tu si, ile tu jamaa lazima ukae na dem unaona so kitu kaa hiyo ya mm. Eh, hiyo mm. kitu lihappen kitambo miezi kadhaa zimeendaenda zimeenda. <laughs> Eh, si saa hizi hey, yeah. bedha mi mi nakwanga soja kwa nakwanga bodyguard wa samaritan Eastern TV, Eastern TV 254 yeah. Leo tuko na boy hapa anaitwa Kito. Yeye ndio CEO wa Reality Spark Media. Bedha subscribe. Eh, ingia pale youtube search reality spark media search utanipata hapo stories zitakuwa zikikuwa mthrugh hapo kwa channel yangu but keep on subscribing to this channel as ya atawaambia channel by that subscribe kwa huyu msee tukisonganga yeah.